सब्सक्राइब करिए डिजिटल इंडिया चैनल को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सूरज सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने डिजिटल इंडिया चैनल में तो दोस्तों सीएससी ने फिर एक नई सर्विस शुरू कर दी है जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे तो दोस्तों इसके बारे में जानने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी होगी तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले आप अपने डिजीमेल खोलेंगे डिजीमेल खोलने के बाद आप देखिए डिजीमेल पर एक नया मेल आया हुआ है तो हम इसे ओपन कर लेते हैं तो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं तो दोस्तों खबर आ रही है फास्टेस्ट सर्विस के बारे में तो इस खबर में बताया जा रहा है कि एक दिसंबर के बाद जितनी भी नई गाड़ियां निकलेंगी उनमें फास्टैग के स्टिकर होना आवश्यक है और फास्टैग के स्टिकर आप अपनी सीएससी सेंटर से बेच सकते हैं या फिर आप यहाँ से अपने आर ऑफिस से भी परमिशन ले सकते हैं इस सेवा का सभी बी एल e कैसे लाभ उठा सकते हैं और कैसे रजिस्टर होना है तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए लिंक दी हुई है या तो आप इस पर क्लिक करके रजिस्टर हो सकते हैं या फिर आप अपना सी पोर्टल खोल लेंगे सी पोर्टल खोलने के बाद आप देखिए आप यहाँ पर फास्टैग आर मैपिंग ये सर्विस आ रही है इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद आपकी ये टैब खुल जाएगी ये टैब खुलने के बाद आप यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे जैसे कि ये लॉगिन हो गए लॉगिन होने के बाद आप देखिए यहाँ पर आ रही है फास्टैग आर मैपिंग इस पर आप क्लिक कर लेंगे इस पर क्लिक करने के बाद आपकी ये वाली टैब खुल जाएगी ये टैब खुलने के बाद आप अपना या नेम या मेल आईडी या मोबाइल नंबर कौन सा कौन सा स्टेट है वो भर लेंगे और आर लोकेशन कौन सी आपका आर ऑफिस है नज़दीक नज़दीक वो भर लेंगे या आप डिस्टेंस डाल देंगे आपके सेंटर से आर ऑफिस कितनी दूर है और यहाँ ओ इसको सबमिट करने के बाद आप ये टैब खुल जाएगी आप देखिए आप यहाँ पर रजिस्टर हो चुके हैं यहाँ पर रजिस्टर होने के बाद आप अपने सेंटर से यहाँ पर रजिस्टर होने के बाद आप अपने सेंटर से फास्टैग के स्टिकर बेच सकते हैं और अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें